Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo anterior a gente chegou nesse local aqui Tinha acabado de acontecer a explosão Então vamos lá, vamos tentar descobrir o que a gente tem que fazer aqui para subir naquela escada é, Acho que eu posso até subir um pouco mais Aí foi. Tremeu aqui. Tá tremendo as coisas aqui. Meu Deus. Tem mais um. Tá aqui atrás? Vamos tomar bastante cuidado aqui que parece que eles aparecem do nada. Nossa senhora, fui descer a escada ali. Arma nova aqui. Uma 12 também diferente da 12 do Half-Life 1. Ó, peguei um pouco de vida e munição aqui. A caixa não explode. galera, a gente ativou isso aqui. Tem aquela plataforma ali. Será que eu deixei passar alguma coisa lá pra trás? Tem uma escada aqui embaixo. Vamos ver. Como é que eu vou chegar naquele lado ali? Ali tá aberto. Ó, três estão se mexendo. Só um que não. Não, os quatro estão se mexendo. Mais munição. Ótimo. Caramba! Deixa eu quebrar essas caixas aqui. Nossa. Eu ativei. acho que agora é pra cá mesmo, não tem mais nada. pegar 12, porque eu não sei o que vai ter aqui em cima. Ligou alguma coisa aqui. Ah, chegamos. Agora isso aqui deve estar funcionando, né? Tá, agora tá funcionando. Eu vou voltar ali naquela sala para pegar um pouco mais de colete. Vamos ver se agora essa porta ali abre. Não, mesmo assim não abre. Ué. Não dá pra pegar colete aqui. Maravilha. Beleza, tem o um negócio de colete, mas não pode pegar. daqui que a gente veio. Tem aqui embaixo, vamos ver se tem alguma coisa. Não. Tá, agora como é que a gente sobe aqui? Ah, cuidado, mantenha material explosivo fora do canal. Acho que isso aqui é um aviso pra gente. Joga isso aí.